Yeah! Yeah! Rindon is the MC! Ha! I'm MCBW, the Rickers! Yeah! Yeah! Check this out! Saat kita percaya namun dia baikkan Berada dalam posisi dilema Antara bertahan dan pasrah Lanjut atau menyerah Hidup memang terkadang pahit Seolah tak adil kita hanya butiran pasir Di antara kerikil Ada namun tak dianggap tadi hargai Sebelah mata dipandang tak bernilai sama sekali Dan kekecewaan itu bisa meluap Berubah menjadi amarah saat telah lengkap Dikecewakan dia baikkan tak dihargai Emosi meledak-ledak tak bisa dihindari Coba introspeksi sebelum semua terjadi Mengertilah sesamamu buang ego di diri Apa salahnya belajar saling mengerti Karena saat kau kecewa kau akan menyesali Karena ada banyak sakit Sebab kecewa Rasa lara yang menumpuk dan menggebu di dalam dada Namun sebagian dari kita menahan Melupakan rasa itu dan terus menyimpan Namun ada kalanya perasaan itu meledak Kacaukan semua yang ada secara mendadak Dan kau mungkin tak pernah sadari Segala yang terucap mampu lukai hati Lisan dan otak kadang bertindak tak sejalan Menyakiti tanpa sadar, tanpa perasaan Mungkin hal sepele kau anggap itu namun bumi berputar kita hidup berdampingan Coba pandang dari sudut yang berbeda Karena persepsi kita mungkin itu tak sama Dia